Hallo, heute habe ich bei einer Arbeit von einem Kumpel gesehen, dass dieser das Inhaltsverzeichnis manuell angelegt hat in Form von Listen. Und das Ganze braucht man nicht. Äh, funktioniert in OpenOffice, LibreOffice, ähm, dem ganz normalen Word von Microsoft, in SoftMaker, ähm, Office. In all denen funktioniert das Ganze ohne Probleme, indem man das Ganze mit Überschriften definiert das werde ich euch jetzt mal zeigen, weil ich sehe das öfters, dass ähm, jemand ähm, so ein Inhaltsverzeichnis manuell anlegt. So, also das erste soll eine Einleitung sein. Leitung, da steht hier Text. Ich füge jetzt mal ein neues weiter ein. Das ist jetzt Versuch 1, beispielhaft. Und dort kommt dann nachher, ähm, was weiß ich, Beobachtung, Prinzipien. So, also gehen wir mal hin, Einleitung. Einleitung soll Überschrift 1 sein, also oberste Ebene. Jetzt markiere ich das und gehe hier hin, kann jetzt hier Überschrift 1 auswählen. Es gibt noch mehr, wenn ich hier auf Weitere klicke, seht ihr hier, dass ähm, bis zu 10 gibt. So, also ich habe es markiert und das soll eine Überschrift 1 sein. Jetzt gehe ich runter, Versuch 1 ist ebenfalls Überschrift 1 und Beobachtung ist vom Typ Überschrift 2. So, das Ganze hat jetzt einen ganz massiven Vorteil, dass wir das Ganze über ähm, Überschriften definiert haben. Also man kann sie auch noch ändern, hier über ändern. Aber der Vorteil davon ist, dass ihr daraufhin ein Inhaltsverzeichnis erstellen könnt über Einfügen, Verzeichnisse und wieder Verzeichnisse. Und dann ist hier auch automatisch schon der Typ Inhaltsverzeichnis ausgewählt ja. Und hier steht auch auswerten bis Ebene 10, also bis zur Überschrift 10 wollt ihr zum Beispiel, dass nur die obersten äh, Einträge, also vom Typ Überschrift 1 sind, dann gebt ihr hier Überschrift, also Ebene 1 ein. Ich belasse das Ganze jetzt und klicke daher auf OK. Und ihr seht hier automatisch, dass dieses Inhaltsverzeichnis erstellt wurde. Das Gräuliche ist lediglich zur Veranschaulichung, dass es sich um etwas automatisch Erstelltes handelt. Wenn ich jetzt hier oben auf Vorschau gehe, seht ihr, dass dies im Endfall nicht der Fall ist. Das hier ganz normal weiß ist. So, ich kann natürlich das Ganze auch noch beliebig verändern. Ihr seht hier oben, es ist ein Inhaltsverzeichnis 1, die oberste Ebene. Jetzt kann ich zum Beispiel hier drauf gehen, Entschuldigung, ändern und kann hier ein bisschen durchgehen. Wenn ich zum Beispiel die oberste Ebene fett haben will, wähle ich das hier aus und klicke dann auf OK. Und dann wird hier automatisch auch dies ähm, in Fettschrift dargestellt. Ja, und dadurch, also das Praktische daran ist eben, dass ihr euch um das Inhaltsverzeichnis gar nicht ändern müsst, äh, ja genau müsst, weil das Ganze eben automatisch gemacht wird. Ich lege jetzt zum Beispiel hier ähm, noch etwas an, zum Beispiel bla bla bla irgendwas und markiere das als äh, Überschrift 1. Jetzt haben wir das Problem, dass dieser Versuch 1 von der Seitenzahl her nach hinten rückt. Was mache ich? Ich gehe hoch, Rechtsklick, Verzeichnis aktualisieren und das ähm, wird automatisch aktualisiert. Und das Ganze klappt so oder so ähnlich in allen Textverarbeitungen